Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en la labor de educar a las personas acerca de Bitcoin Cash y el día de hoy me encuentro con Rodrigo Ramírez, tengo 20 años y bueno, vivo aquí en Caracas. Así es, Rodrigo ya se descargó su billetera de Bitcoin Cash y lo primero que te quiero decir, Rodrigo, es que Bitcoin Cash es dinero, es efectivo electrónico para par que cruza fronteras como si no existieran. Muy similar al dólar, muy similar a los bolívares, pero totalmente independiente de cualquier entidad pública o privada. Eso lo tienes claro, ¿no? Ya te capto. Es dinero, es dinero con el que puedes comprar productos, pagar servicios, hacer envío de remesas, donar, todo lo que tú quieras. Genial. Qué bueno, entonces tenemos la billetera acá y te quiero explicar algo muy importante para nosotros, que es la seguridad. Lo primero que vas a hacer es irte a la parte inferior derecha, en la, sección de ajustes. Vas a seleccionar respaldar y seguridad. Vas a darle copia de seguridad manual. Y mi billetera BCH, pero espera, eso no lo podemos ver. Selecciona mi billetera BCH. Ok. Te comento, Rodrigo, que esa es tu frase de recuperación o llave privada. Con ella tienes acceso total y absoluto de tus fondos y toda la información de tu billetera. Si no la resguardas, pierdes el control absoluto de esos fondos. Por eso es que no la puedes compartir tampoco con terceros y la tienes que resguardar de manera muy segura. Nosotros recomendamos una aplicación que es un gestor de, contraseñas que se llama LastPass. Entonces, es muy importante que sepas que resguardar la frase de recuperación, esto va para ti también que estás viendo esto, es muy importante y es la única manera de poder recuperar tus fondos y toda la información de tu billetera, todo, si en algún momento pierdes tu dispositivo o se te daña el teléfono. Creo que también utilizan códigos QR. También se puede recuperar a través del código QR. Vámonos al principio, vamos a suponer que en este momento tú perdiste el teléfono y te doy uno nuevo, un teléfono nuevo. Tú en ese caso vas a descargar la billetera como lo hiciste el día de hoy, desde cero. Y vas a seleccionar la opción de añadir slash importar si tenemos acá dos opciones, añadir eh, billetera personal e importar billetera personal. ¿Cuál de esas dos opciones tienes que seleccionar en caso de recuperar una antigua billetera? Añadir. Vamos a darle a la opción, no, abajo, importar. Ok. ¿Importar? Importar. Ajá. Ah, genial. Fíjate que ahí te dice, oh, introduzca su frase de recuperación de 12 palabras. Por eso es tan importante tener la frase de recuperación. Es la única manera que tenemos de control de nuestra billetera y poder recuperarla en un futuro. Desde cualquier teléfono. Desde cualquier dispositivo. Genial. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte práctica, que es el envío de recibimiento de Bitcoin Cash a través de tu billetera. Porque aquí veo que tengo cero, <laughs> entonces... No, pero eso se va a acabar en este momento, ya te voy a mostrar. Le vas a dar a la opción de recibir. ¿Listo? Fíjate que una vez a la opción BCH, Fíjate que una vez tú tienes tu billetera, ya tú puedes comenzar a recibir pagos en Bitcoin Cash. No necesitaste hacer ningún otro papeleo, no necesitaste esperar largas horas, fue automático. Entonces yo le voy a dar escanear código QR, voy a poner por aquí un monto, acá se envió, felicidades, acaba de recibir su primer activo. Genial y <laughs> demasiado rápido, ok. ¿Te pareció demasiado rápido? Tan fácil como escanear y te llega. Tan fácil como escanear, poner el monto que quieres enviar, deslizar hacia la derecha y listo. Fíjate también que las tarifas por transacción son menores a un céntimo de dólar y eso pues hace que este Al pago móvil, supera las transferencias, supera las tarjetas, supera casi todo. Genial. me encanta que te guste. Me encanta que se haya sorprendido esta <laughs> manera. este, este las tarifas por transacción son muy económicas, por lo que también Bitcoin Cash es una excelente opción para el envío de remesas, ya que hay muchísimas personas afuera enviando dinero a personas acá este, para comida, para gastos médicos y entonces bueno, hacerlo de manera personal yo contigo, sin ningún intermediario y de manera tan económica y tan inmediata, lo hace una de las opciones más prácticas para el uso y envío de remesas. Y confiable también. Y confiable, así es. Fíjate que aquí tienes la opción de enviar. Si en algún momento tú visitas alguno de los comercios que en Caracas aceptan Bitcoin Cash como forma de pago, eh, los puedes encontrar en un directorio que se llama discover.cash. Ahí están todos los locales que aceptan Bitcoin Cash como forma de pago. Vamos a suponer que te quisiste comprar un café. Tú vas a uno de esos establecimientos, escaneas el código QR que seguramente cada uno de esos establecimientos van a tener y pones el monto, deslizas a la derecha y se hace de manera inmediata la transacción. Entonces, Rodrigo, quiero saber hasta este punto qué duda tienes, cuáles son tus impresiones, lo que tú quieras. ¿Cómo puedo obtener más Bitcoin, eh, o sea, más dinero dentro de mi wallet? Más bitcoin cash. Exacto, dentro de mi wallet. Eh, en local.cryptos tú puedes cambiar de bolívares a BCH o de BCH a bolívares. Local local.cryptos Tú puedes comprar BCH a bolívares o bolívares a BCH y guardarlos aquí en tu billetera de bitcoin.com. Es una manera este, sencilla de tener Bitcoin Cash, pero también hay una página que funciona como, es una red social donde tú puedes hacer eh, publicar cualquier contenido que a ti te guste y ganar por allí pequeñas porciones de Bitcoin Cash que se llama noise.cash. Allí tú registras tu billetera y por cualquier eh, publicación que tú subas y a los usuarios de la plataforma les guste, te pueden enviar una propina, este, un pequeño monto en Bitcoin Cash que cae directamente a tu billetera de Bitcoin Cash. Genial. ¿Esto es únicamente con teléfonos o puedo meterme desde otra parte para gestionar mi cuenta con mi billetera? Para computadoras tienes la opción de Electron Cash, donde puedes, que son billeteras para ordenadores de escritorio. En el caso de tu, teléfono, aquí tú puedes tener tu billetera y abrir diferentes carteras. Por ejemplo, aquí puedes darle añadir, a darle añadir, añadir allí. Ahí. Y tú puedes poner el nombre de la nueva billetera que tú quieras crear. Es decir, son, puedes tener varias billeteras dentro de tu wallet de Bitcoin Cash. Genial. Y en el portal web igual puedo escanear o con la frase de seguridad retomar la que ya tenía previamente, ¿cierto? genial. está buenísimo. ¿Te gusta? Me gusta. Qué bueno. Este, Rodrigo, bueno, yo te invito a que indagues un poco más acerca de Bitcoin Cash, pues hay muchísima información. Nosotros en nuestro canal de YouTube de Pan Money tenemos muchísimos tutoriales y pues información que te puede ser útil. ¿Crees que utilizarías Bitcoin Cash de ahora en adelante? Muy probablemente sí, una forma mucho más práctica y rápida de llevar todas las transacciones hoy en día, sobre todo aquí. Qué bueno, entonces nada, Rodrigo, muchísimas gracias. y a ustedes les digo, construye tu prosperidad con Bitcoin Cash.